para el fogón, para el fogón. Claro. Mira. No, ya están preparando, yo creo, ¿verdad? Sí. Bien, dime, bien, bien. Es mentira, Leo. Te lo que yo te dije a ti que, que, que, que tú me dijiste que me

Vai, vai, vai,